use. Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku ada produk ini. Ni apa dia? Scarlet. Produk ni jauh tau datang. Daripada negara seberang. Itu daripada Indonesia. Uh, ah, dengan uh, ah, kalau korang tak tahu produk ni, mungkin lepas ni korang pun tahu pula. Sebab rasanya produk ni baik, pernah viral dekat TikTok dan ramai juga youtuber dah review produk ini jadi aku pun tak ketinggalan untuk cuba produk ini marilah kita unboxing apa yang ada dalam so semua sekali dalam ni ada 3 barang ok betul ada tiga. okay. ha, ah, ni ada dapat ni stiker daripada team scarlet Okay kasur dan juga tiga barang itu. Okay, ini dia fresh Kita ada fragrance, brightening body lotion. Ni brightening body lotion. Basically, semua produk ni adalah untuk uh, brightening. F uh, function ni untuk brightening dan juga moisturizekan kita punya skin. Oh, ini semua produk untuk badan. Selain produk badan dia ada juga untuk produk muka eh. Scarlet ni kalau korang nak, uh, korang nak beli korang boleh tengok kat Instagram Dia Scarlet Whitening ataupun juga dekat Shopee Okay yang penting kan dalam ni ingredientnya ada glutathione dengan vitamin E Glutathione tu salah apa uh, sejenis antioksidan untuk Functionnya iaitu untuk mencerahkan kulit Itu sesuai untuk cerahkan kulit sama juga dengan vitamin E dia. Yang kedua, aku ada dekat sini body scrub Romansa. Sama juga function macam cakap tadi T3 ni. Ada juga glutathione dengan vitamin E. Okay, nanti aku akan cubalah pakai dekat tangan aku. Dan yang last kali ni ada brightening shower scrub. Ini okay, lotion ini scrub. Ha, sama je semua. Yang pentingnya, ha, korang boleh tengok ingredient dia semua ada tulis kat belakang ni. Yang pentingnya, produk ni telah didaftarkan uh, oleh BPOM. BPOM itu adalah badan pengawasan obat dan juga makanan. Maksudnya dah uh, certified dan register dah. So tak perlu risau benda ni memang selamat untuk digunakan. Dan not tested on animal. Yang paling penting sekali dekat sini ada tulis halal untuk semua produk. So, memang uh, ada keraguan lah untuk kalau korang nak cuba produk ni. Eh. Ha, lagi satu, nak pastikan keaslian produk ni. Diorang ada, apa ni mana? Ha, barcode ni korang boleh scan dekat dia orang punya website. Nak tahu ada sama ada produk itu asli ataupun tidak. Okay, mari kita mulakan dengan body scrub ni. Eh. Wangi Guys wangi Kita dah letak kat tangan saja Nampak Halus Dia punya tekstur Teksturnya halus The bau, Yang pasti bau dia memang wangi You all Super dia ada rasa kasar-kasar sikit bila kau sapu ni aku akan pakai keseluruhan tangan belah kiri ni ya gosok gosok ah uh, scrub ni function ni sana. apa kita nak membuang sel sel kulit mati korang tengok ni. Gosok-gosok dengan lembut kat tangan korang. Inilah satu badan. Okay, untuk scrub korang kena buat sekurang... Tak boleh banyak kali sangat. Tak boleh hari-hari. Paling banyak pun dalam dua kali seminggu. Untuk scrub. Sebab nanti tak elok kalau selalu sangat. Kalau macam dah nampak dia dah bila kita gosok tu dia macam apa yang nak panggil bergumpal-gumpal ke ha, tu kita dah boleh lah bilas dengan air okay di okay. basuh nampak tu basuh hmm. bila kau bilas ni hmm, lagi aku nak bilas lagi kan aku nak tukar air pula Terasa lembut guys Tangan you all Sehalus lembut kulit bayi Tak tipu gang Kalau nak boleh cuba sendiri Wangi Bau air ni pun Aku tak tahu nak explain bau dia macam mana Tapi memang wangi Semua tiga-tiga ni wangi Produk ni memang wangi-wangi produk ni Nampak? Nampak? Nampak? Tak nampak kan? Ada nampak? Kena kena keringkan Tapi memang lembut gila rasa kulit ni ni tak lembut sangat tapi lembut. Okay, aku tak tahulah korang boleh nampak ke tak perbezaannya tapi takkanlah baru sekali pakai boleh nampak beza kan. Mestilah kena pakai beberapa, beberapa kali baru boleh ada perbezaan. Tapi memang lembut pas pakai tu memang terasa lembut. Okay, kita move on to the next product which is brightening shower scrub. Ni korang nampak tak? Korang boleh nampak tak dia, dia punya texture dalam ni? Ada uh, macam warna-warni ah, macam menarik. Ah, tak tahulah. Jadi aku nak cuba pakai yang ni pula. Shower scrub. Letak sikit je. Kat tangan nampak ada dot-dot tu. Warna-warna. Tak tahulah korang nampak ke tak ni. Asap nampak tu. Ni dia. Bau semua memang fuh. Okay, kita gosokkan sama macam tadi. Ini kan scrub. Sponge sama. Ini shower scrub. Korang mandi tu, korang scrub. Paling korang gosok. Jangan tak gosok-gosok. Ini scrub biasa je. Pada scrub, kau rasa dah tetangga, kotoran-kotoran, daki-daki. Semua tu Rasa hati tu Bolehlah kita bilaskan dengan air Macam, macam tadi lah Nampak? Okay dah tak nampak kan? Bilaskan Wangi Bau dia memang wangi Tak tipu Ada buih sabun. Okay. Sudah kita keringkan tangannya. Korang nampak tak perbezaannya? Aku tak tak tahulah boleh nampak ke tak sebab ini kan lighting, kamera apa semua. So memang susah nak tengok. Tangan yang aku dah scrubkan ni nampak lebih lem, macam lembut dan juga segar. Segar burger. Memang wangi weh. Tapi ni memang kasar. Ni baru scrub memang terasa lembut. Okay dah sudah scrub setelah sekali kita lepas scrub kita kena pakai lotion okay, ini disuruh guna setiap hari pagi dan malam sebab bila kita nak kesan cepat yang ini tak apalah sebab ini lotion yang lagi dua tadi tu scrub so dalam mas dua kali seminggu tu ha okay lah yang macam lotion ni kalau boleh lah pakai hari-hari cara pakai macam biasalah sab sama juga ni pun ada vitamin E dan juga glutathione kita okay, 比不好意思，不好意思。Wangi. Oh, terbanyak pula. pada ni lotion kan. Bukan aku nak scrub. Okay, ratakan lotion. Tak kata tahu nak ratakan lotion yang sudah. Aku terlebih bubur lupa ah, pula. Nak letak kat tangan je. Sepatutnya satu pump sikit je. Ini dah boleh cover dua belah tangan aku rasa. Nampak ni? Macam mana ni? Aku kena gosok lah bagi dia rat, uh, serap, menyerap, menyerap. Sabar ya. Aku gosok-gosokin dulu. Ok aku rasa ni dah rata Korang boleh lihat Nampak tak putih sikit kan Color lotion Aku dah cuba tiga-tiga ni Semuanya memang wangi Korang boleh cuba dapatkan Kalau korang nak cuba boleh dapatkan dekat Instagram Boleh tengok Instagram diorang kat Shopee pun ada So basically memang wangi semuanya Semua ni functionnya sama je untuk mencerahkan kulit dan juga lembabkan kulit kita. Dan tiga-tiga ni pun uh, ada ingredient yang sama iaitu glutathione dan juga vitamin E. Jadinya boleh dapatkan ya yeah, semua ni. Memang best korang, memang best, memang best. Wangi tu yang terbaik. Okay. Jangan lupa untuk like, subscribe. Bye-bye.